Doedd Parc Treftaraeth Cwmromba ddim am eu busnes fynd yn angof, felly wnaethon nhw recrwto prentis i'w helpu i gamu ymlaen i'r dyfodol. Mae dod o hyd i staff ar sgiliau a'r cymwysterau cywir yn her i'r sector treftaraeth, ond nid i Barc Treftaraeth Cwmromba. Fe wnaethon nhw'r dewis doeth i hyfforddi prentis, er mwyn cael bwlch sgiliau yn eu busnes a recrwtio rhywun oedd yn gwbl angerddol am hanes. I weld beth all prentis i wneud i dy fusnes di, chwilio am Prentisiaeth Cymru. Dewis doeth.